Tenemos la fuerza para terminar con este sistema. Parce que la capacité de la Terre à supporter la destruction environnementale due au capitalisme atteint ses limites. Os capitalistas estão mudando o clima, queimando a Amazônia, assassinando os povos indígenas, poluindo nossas terras, rios e tirando vidas com a sua lama. Sustentan sus corporaciones y su lucro millonario con la destrucción del medio ambiente, con la explotación de nuestro trabajo y la precarización de nuestras vidas. Right-wing leaders around the world, like Trump and Bolsonaro, want to deliver the planet to capitalists and large landowners. Die Idee des grünen Kapitalismus, für die Merkel und Macron stehen, ist eine Illusion. La clase trabajadora, los pueblos originarios y los pequeños campesinos no podemos seguir pagando la crisis ecológica con militarización e impuestos. Es necesario que unamos la juventud, la clase trabajadora y las masas oprimidas. Desde cada escuela, cada universidad y cada centro de trabajo. Nuestra salida no puede ser individual. Por una estrategia revolucionaria y un programa antiimperialista y anticapitalista en defensa de nuestro futuro. El capitalismo destruye el planeta. ¡Destruyamos al capitalismo! La lucha por el comunismo es la única perspectiva capaz de salvar a la naturaleza y a la humanidad.